Приветствую вас, дорогие друзья! Представляю вашему вниманию, способ перемещения слоев по фигурной траектории. Создадим новую композицию. Создадим новый слой Shape. Добавим фигуру звезды. Добавим заливку выберем инструмент создания маски, и создадим овальную маску. На слой с фигурой. Выделим вкладку «Контур маски». Сочетанием клавиш Ctrl-X, выполним команду «Вырезать». Слой Shape, в разделе «Трансформация», выделим вкладку «Позиция». На вкладке «Позиция», сочетанием клавиш Ctrl-V, выполним команду «Вставить». Выделим слой с фигурой звезды и сочетанием клавиш Ctrl-D, создадим его дубликат. Изменим цвет заливки во втором слое, и сдвинем его в панели Timeline. Переведем оба слоя в режим 3D, и применим вращение по оси X на 90 градусов. Создадим слой нулевой объект, и переведем его в режим 3D. Сделаем слой нулевой объект родительским, для двух слоев с фигурой. Применим вращение по оси X, для слоя нулевой объект, на минус 90 градусов. Теперь, можно добавить в композицию любой слой, вокруг которого, по заданной траектории, будут вращаться созданные фигуры.